Não deixem o amor de vocês cair na rotina. O exercitem. Continuem em movimento. Eu quero presenteá-los com um símbolo escolhido com muito carinho por mim. Esse porta-vinho é em formato de bicicleta para inspirá-los a continuarem pedalando, ou seja, em movimento. Está aqui, espera aí, esqueci de tirar o negócio. Eu vou precisar cortar ele. Ah, isso aí, ó. <laughs> Olha só, é de vocês. Este noivo é prevenido.